қайырлы күн біздің ютуб арнамыздың көрермендері бүгін ә, кезекті шығарылымда өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз ә, тақырып бұл қазақстанның қазіргі экономикалық ахуалы жөнінде болмақ қонағымыз сарапшы экономист оразбек мырзақұл Ореке қош келдіңіз қош көрдік біздің ютуб арнамызға ә, жалпы сұрақтардың төңірегі негізі бұл қазақстанның қазіргі экономикалық жағдайы жайында ә, жалпылама болғанмен де қазір біртіндеп тереңірек енетін боламыз ә, бізде кеше ә, осы бір екі күн бұрын ұлттық экономика министрі әлібек қуантаров айтты экономикасы қазақстанның төрт бүтін оннан төрт пайызға өсім көрсетті деді иә, жиырма бірінші жылы болды иә екі мың жиырма бірдің қорытындысы бойынша иә жалпы енді осы ә, мәлімдеме қазақстандықтарды бұл қаншалықты қуанта алады бұл біздің реалды өмірімізде қаншалықты көрініс беретін өсім бұл ә, негізі бізде ә, жалпы ішкі өнім дегенде жалпы содан бастайық иә жалпы ішкі өнім дегеніміз яғни белгілі бір уақыт аралығында яғни бір жылдың ішіндегі біздің мемлекеттің территориясындағы өндірілген ә, тауарлардың жалпы құны және де көрсетілген қызметтердің жалпы құнын соны көрсететін бір көрсеткіш иә, иә. ол дегеніміз яғни біз ә, елімізде қандай тауарлар шығып жатыр оны ә, сатқан яғни сатқан кездегі көрінісі ол мысалы екі жыл ә, бізде шамамен ә, төртте төрт пайызға көбейілген ол бір екі жүз мың екі жүз миллион доллар шамасында көрсеткіш бұл дегеніміз бізде егер ескеретін болсақ мысалы ары қарай біз оның құрамын қарауымыз керек та яғни құрамын қарайтын болсақ бізде ол жерде алпыс пайызға жуығы ол мұнайдан келіп түсетін табыстар яғни шикізаттан одан соң оның бір он бес жиырма пайызға жетпейтіні ол құрылыс саласында және де бізде не ауыл шаруашылығы саласында бір жиырманың айналасында яғни ә, нақтырақ айтқан кезде біз әлі де сол ә, шикізатқа тәуелді мемлекетпіз халықтың ә, жеке өмірлеріндегі бұл ә, жақсы не жаңағы бұл прогресс бір айтарлықтай көрінеді деп айта алмаймыз әрине қазір урбанизация жүріп жатыр қазір ә, капиталистік заман адамдар жаңағыдай ә, кредиттерге қолжетімді болғандықтан өмір сапасының бір жақсару байқалады бірақ ол тек қана бірақ ол жаңағы біздің экономикамыздың қуаттылығынан деп айтуға келмейді жақсы бізде жаңағы мұнай ә, біздің ә, жалпы экспорттық түсімнің жетпіс пайызға жуығын беріп тұрған біздің ең басты шикізат ә, көзіміз ғой ә, өткенде каспий құбыр консорциумы ә, істен шыққан кезде үлкен шу болды және қорқыныш болды бірақ ол қайтадан артынан қалпына келді дегенмен де бізге бір нәрсе қалды ол ә, бұған сенуге болмайтындығы ресей арқылы экспорттауға ә, сенімнің жоқтығына біз ә, көзіміз жетті енді ә, қазақстанға қандай балама жолдар бар өз мұнайын экспортқа әлемдік нарыққа шығару үшін кеше yeah. Иә. мысалға ә, грузия арқылы үш миллионға жуық нені иә тәулігіне үш миллион тонна тоннаны иә экспорттайық деді транскаспий жаңғыртайық деді мысалы тоқаев пен ердоғанның кездесуінде қалай ойлайсың негізі ә, бұл жерде мынандай нәрсе бізде бұл айтпаса да белгілі нәрсе да қазақстан ә, сіздер де географияның бірінші сабақтарында өттік қой яғни теңізге жол жоқ бір ортада орналасқан мемлекет та барлық жақта жол жабық яғни бізде жалғыз ә, теңізге шығатын жол каспий арқылы ары қарай қара теңіз сонымен үлкен нарық еуропаға жол ашылады ә, сәйкесінше мысалы ктк жабылғаннан кейін бізде бір ғана жол ол әзірбайжан арқылы турция турциядан ә, э, қара теңіз арқылы еуропаға жіберу ә, одан екінші бір жол бар ә, ол түркіменстан арқылы иранға иран арқылы қайтадан сол жол ә, турция не болмаса жаңағыдай ә, мысыр жақтармен жерорта теңізімен ә, бірақ бұл екі жол ғана бар ә, яғни біз одан артық жол қарастырмаймыз ол тек қана темір жол арқылы болуы мүмкін ол не болмаса жаңа бір құбырлар салу арқылы болуы мүмкін біз қазір онсыз да қытай мемлекетіне құбырлар арқылы транспорттаймыз э, жаңағы тасымалдаймыз ә, негізгі біздің ә, клиенттер былайша айтқан кезде нарық мұнай бойынша ол италия ол нидерланды ол еуропа олар ә, біз жаңағы ресейдің инфрақұрылымын қолданамыз негізі неге ресейдің себебі ктк ә, ол айтылады жаңағыдай ә, бірге жасалған жоба деп иә иә бірақ оның ішінде қазақстанның үлесі 19 тоғыз пайыз жаңағыдай қазмұнайгаз иә иә осы осы жерден алып қарайтын болсақ мысалы грузия арқылы өткізу әрине бізге мынандай нәрсе ғой альтернативті жол әрдайым керек бұрын керек болған қазір де керек оны дамыту керек иә бірақ бұл бір ғана факторда уақыт яғни оны салу оны жолға қою өте үлкен қаржыны алып тастаған кезде уақытты талап етеді бірнеше он жылдықтар кетуі әбден мүмкін иә иә бір бес жыл кетуі мүмкін үш жыл бес жыл енді осы ктк ә, мұнай құбырын ә, жаңағы каспий құбыр желісін россия ә, ресей федерациясы мынау национализация істеуі мүмкін деген әңгіме де шықты иә бұл шындыққа жанасатын ақпарат па жалпы олай істеген күнде не болады олай істеген кезде негізі ііі енді ресейден көптеген сюрприздер көбейіп кетті ғой иә негізі Э, заң аясында олар э, олай жасау үшін жаңағыдай қазақстанның э, үлесін долясын сатып алу керек одан соң ғана жаңағыдай национализация жасайды яғни акционерлердің үлестерін сатып алу арқылы ғана перекупать ету арқылы олай болу меніңше несі болу ықтималдығы төмен себебі ол жерде онсыз да үлкен і контролирующий пакетті ресей алып отыр ә, және де олар тек қана ол жерден біздің мұнайды емес өздерінің де мұнайларын еуропаға экспорттайды ә, сол тұрғыдан алған кезде ә, бұл жерде ол тек қана бір рычаг болуы мүмкін яғни оларда жаңа айтады ғой басқару пакеті олардың қолында олар осы нәрсені бізге бір ә, әсер ету күші ретінде қолданып отыруы мүмкін оны национализациялаудан оларға алып кетер бір пайда жоқ сияқты енді европалық одақ бар ә, жалпы ақш бар ә, кезекті пакеттерін әзірлеп жатыр деп айтылады санкцияның ә, бұндай жағдайда ресейдің мұнайы мен газына Еуропа құрлығы тарапынан жалпы Еуропа елдері тарапынан толықтай эмбарго жариялануы мүмкін дейді егер бұндай ә, бұл іске асқан жағдайда қазақстан мұнайына дегенгі сұраныс өсуі мүмкін ба қазіргіден де немесе бізге де эмбаргоның салқыны тиюі мүмкін ба мен олай ойламаймын мысалы біріншіден бір нәрседен бас тарту арқылы ә, яғни сенде ол нәрсенің орнын басатын екінші бір балама болу керек мхм еуропа қазір үзілді кесілді неге ресейдің ә, газы мен мұнайынан бас тарта алмай отыр себебі басқа баламаның жоқтығынан ол да уақытты талап етеді альтернативті жобалар қарастырып жатыр ә, онымен қоса параллельді түрде Э, жасыл жасыл энергия көздері дейміз яғни соны да соған да инвестициялар көбейіп жатыр бірақ ол қазір болатын нәрсе емес ал бізге қазір тамақ жеу керек қазір жаңағы жылу керек қазір машиналарымыз жүру керек деген сияқты ә, осы тұрғыдан алған кезде егер эмбарго ресейдің ә, э, мұнайы мен газына жарияланса қазақстанның мұнайына сұраныстың өсетіні сөзсіз бірақ екінші мәселе де біз оларға ол мұнайды қалай жеткіземіз жаңағы мәселеге қайтып ораламыз иә яғни міндетті түрде альтернативті жолдарды қарастыра беру керек ол біздің жабық құрлықтың ортасына орналасуымыздың өзі бізге альтернативті жолдың қажет екенін көрсеткен бірақ біз белгілі бір себептермен ол нәрсемен айналысқан жоқпыз қазір енді ол мәселе туған кезде шырылдап жатырмыз да оны кейінге қалдырмау керек қазір сол нәрсені жасау керек және параллельді түрде қазір қолымызда бар ктк арқылы өткізу жалғастыру керек тағы бір бес жылдан кейін бармақты істеп отырмас үшін иә қазіргіден бастап кіріскен жөн ғой иә андай осы уақытқа дейін кешіктік кешіктік деп бас отыратын нәрсе емес тез тез іске кірісу керек мхм Э, енді э, бізде осы мұнай тақырыбынан кейін э, автоматты түрде қазақстан экономикасының әлі күнге толыққанды әртараптандырылмағандығы ә, соның салдарынан біз тек шикізат экспорттаушы ел ә, күйінде қалып отырғанымызды байқаймыз да бұл қазақстандықтардың өміріне жалпы өмір сүру ә, кірісіне болсын табысына тікелей әсер етіп жатыр ә, енді осы жағдайда қазақстан қандай қадамға бару керек жалпы әртараптандыру деген ұғымды қалай түсінеміз біз экономиканы әртараптандыру дегеніміз яғни ә, барлық жұмыртқаны бір корзинаға салмау деген нәрсе ғой түптеп келгенде яғни біз мынандай мынандай нәрсе да мысалы осы уақытқа дейін бізді асырап келе жатқан мұнай бір кезде ол біткен кезде бізді аштан өліп қалмауымыз керек әртараптандыру осы үшін жасалады да негізгі мақсат ә, яғни осы тұрғыдан алған кезде бізде сіз дұрыс айтып қазақ ә, қара тұрғындардың өміріне ол әсер етіп жатыр себебі адамдарда белгісіздік біріншіден екіншіден олардың тұтынатын тауарлары ә, күннен күнге өсіп жатыр себебі иә yeah. Э, сәйкесінше біз импортқа тәуелдіміз мхм яғни импортқа тәуелдіміз деген сөз біз яғни сырттан ә, келетін заттардың барлығын ә, инвалюта дейді яғни шетелдік валютамен сатып аламыз ә, ал шетел біздің экономикамыз ә, қуатты болмаған сайын яғни тек қана шикізатқа байланған сайын ол ә, шетелдік валюта біз үшін қымбатқа түсе береді яғни ол ойнаған сайын біздің ә, ол халықтың қалтасынан ұрады десе болады да мысалы мынандай бір қызық нәрсе бар ә, бәрі айтады ә, бір қауын қарбыз сатып отыратын адам айтады доллар қымбаттады деп өзінің ә, қарбыздың бағасын қымбаттатады біз оған көреміз саған доллардың не қатысы бар деп бірақ ә, егер ыыы енді цепочканы былай соңына дейін қазатын болсақ оған қатысы бар мысалы сіз саудагерсіз ә, жаңағы қарбыз сатасыз жаңағы жетісайдың бір жерінде не болып мүлдем шетелден ештеңе алмайсыз деген күннің өзінде сіздің ә, табысыңыз азаяды неге сіз басқа нәрселерді шетелдік заттар тұтынасыз сіз мысалы азық түлікті шетелдік заттар тұтынасыз иә қазір бізде импорттың алпыс бес пайызын сырттан келеді ол жаңағыдай ә, украинаның белоруссияның ресейдің ә, сүт өнімдері ә, колбасный изделия дейді яғни азық түліктің көп бөлігі сол жақтан келеді яғни сіз сәйкесінше оларды тұтыну арқылы ә, оларға доллар тікелей әсер етеді яғни осы тұрғыдан алған кезде бір белгілі бір тұрғыда жаңағының доллар қымбаттады менің қарызым қымбат керек деген ақтап алуға болады дәл осы цепочка арқылы барлық ә, тұрғындардың ә, өміріне әсер етеді яғни ә, шетелдік валютаның бағамының өзгеруі ал оның бағамының өзгеруі біздің экономикамыздың қуаттылығымен тікелей байланысты енді бізде ііі сәл тақырыптан ойыссақ жаңағы қымбатшылық дегеніміз бұл инфляция қазір сәуірде он те екі пайызға жетті жылдық мәнде ә, және пірматов айтты ұлттық банктің төрағасы бұл ә, тоқтамайды енді жылдың соңына дейін өседі деп айтып отыр ал ұлттық банк өз кезегінде базалық ставканы он төртке дейін көтерді демек э, олар инфляцияны шектеудің оларда жалғыз ғана инструменті бар ол базалық ставканы көтере беру э, егер олай жалғаса беретін болса бұл неге апарып соғуы мүмкін инфляция да көтеріледі базалық ставка да көтеріледі сәйкесінше тұтынушылық несие ипотека олардың да пайыздық ставкасы қымбаттайды деген иә. сияқты әрине жаңағы ал бізде үкімет қарсы әшімбаев мысалға сенат төрағасы олар қарсылық танытады бұл тақырыпта олардың пікірі тоғыспайды себеппен ұлттық банктің негізі ә, сіз дұрыс айтып отырсыз жаңағыдай ұлттық банктің базалық ставкасы көтерілген сайын бізде ә, теңгеміз қымбаттайды ғой былайша айтқан кезде яғни біз теңгені несие ә, несиені теңгемен аламыз сәйкесінше біздің несиенің ставкалары қымбаттатады екінші деңгейлі банк ә, бұл тұрғыдан алған кезде ә, бізде ә, басқаша бір альтернативті жолдың қазіргі кезде болмай тұрғандығы ол шынын айтқан кезде үкімет э, бұл э, нәрседе шарасыз деуге болады <laughs> себебі ол осы уақытқа дейінгі жасау керек нәрселер осы уақытқа дейінгі іске асыру керек өндірістік бағдарламалар бізде э, өндірістің дамуы ауыл шаруашылығының дамуы яғни соның барлығында үкімет былайша айтқан кезде жеңіліп қалды олар ол мүмкіндіктердің барлығын жіберіп алды қолдарынан жүзеге асырған жоқ <laughs> яғни ә, сол нәрсе ал енді екінші ә, э, жаңағы инфляцияны тежеу бойынша екінші ә, э, рычагы жаңағыдай екінші бір орган бар ол ұлттық банк ол өз тарапынан барлық ә, нелерін инструменттерін қолданып жатыр ол сіз айтпақшы базалық ставканы көтеру ол ә, интервенция жасау яғни осы арқылы қазіргі кезде тек қана ұлттық банк тарапынан жасалып жатқан дүниелер қазіргі кезде жаңағыдай осы ситуацияға қатысты сол ғана жасап жатыр да ал бірақ екінші жағы болып бар еді ол бір тез әсер ететін зат емес ол яғни ұзақ мерзімді талап етеді осы уақытқа дейін бізде уақыт болды бірақ қазіргі жағдайға жетіп отырмыз енді ресей өнімдеріне деген тәуелділіктің де өте э, үлкен көлемде екендігі э, осы жолы көрініп қалды ғой біраз э, нәрселерді олар анау бидай мен иә ұнды жібермей қойды қантты жібермей қойды экспортты шектеп тастады тіпті жаңағы евразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің өзіне жіберген жоқ ыыы соның аясында тауар айналымы қысқарды енді осы жағдайдан шығудың жолы қандай біріншіден бұл бізге түсіндірді что бір затқа жаңағыдай әртараптандырудың керек екенін яғни бір нәрсеге байланудың қажет емес екендігін ол бір ә, екіншіден біз ә, міндетті түрде ә, альтернативті жолдарымызды іздеуіміз керек яғни ол ә, жаңағыдай азық түлік өнімдері болсын ол басқа нәрсе болсын ә, міндетті түрде екінші нәрсе ол ә, кейбір заттарды мысалы біздің қазақстанның өзінде өндірген бәлкім арзан шығуы мүмкін яғни осындай нәрселерді бір терең зерттеулер арқылы анықтау керек та бізде қандай тауар өзімізде шығарсақ болады иә yeah. оны өзімізде болмаса да біз сырттан дайын товар емес жартылай дайын товарларды алып келіп өзімізде құрастырсақ болады деген -hmm. яғни осы нәрсе өте актуалды қазіргі кезде бағанағы экономиканы әртараптандыру деген сұраққа қатысты мысалға ә, біздегі ең басты бұл экспорттап отырған тауарларымыз мұнай газ металлургия тағы да басқа сондай бір жер астынан шығатын қазба байлықтар негізінен иә ал бізде бір адами капиталды дамытатын адамның мүмкіндіктері арқылы ә, табыс табатын нәрселерге әлі біз ә, мүмкіндік беріп жатқан жоқпыз жоқ сияқтымыз оған жағдай жасап жатқан жоқ сияқтымыз yeah. Иә. шын мәнінде біз оларға жағдай жасай алсақ ә, табыс елеулі түрде өсетін еді ғой мысалға иә yeah. қосымша бір құн ә, қосатын иә қосатын құны болады олардың мысалға шикізатта ондай жоқ дегендей иә yeah. қазақстан бұл тұрғыда қандай әрекетке бара алады жақын арада мысалы жақын он жылдықта деген сияқты иә. қазақстанда мысалы жақсы нәрсе осы жерден жаңағы нәрсе келеді да яғни біз сыртқа тасымалдауды қажет етпейтін ә, нәрсе сатуға болады да ол ә, біздің ә, біздің елдің тұрғындарының потенциалдары қарапайым түрде жақсы білікті мамандарды дайындайтын болсақ ә, ол қазіргі кезде мысалы айти деген сала бар ол жерде ә, былайша айтқан кезде қашықтықтан отырып табысқа беруге болады яғни біз өзіміздің айти продуктілерімізді экспорттамасқа неге былайша не, тек қана неге экспортқа біз шикізатты жаңағы қолмен ұстап тек қана жерден қазып алып шығаратын нәрселер шығарамыз ал одан басқа көзге көрінбейтін нәрселер бар қазір ол қабілеттер адамдар ә, одан бөлек ә, бізде ә, яғни бұл, бұл тұрғыда қазір не істей аламыз ә, бұл кезде мемлекет тарапынан ең бірінші неге ғылымға көңіл бөлу керек менің ойымша неге себебі мысалы біз барлық адамдарды тек қана бір жұмысты істетіп қою ол дұрыс емес бір ііі ә, бір, бір адам болу керек не болмаса бір орган болу керек бір ә, жаңағыдай еңбек бөлісі деген нәрсе бар ғой мысалы сізде он адам жұмыс жасаса соның барлығы бір жұмыс жасамайды ешқашан бір адам болсын оның ішінде жаңағы стратегиялық ііі ә, бағытқа жауап беру керек бір адам болсын ә, сол нәрсені біз бір нәрсені істеп э, отыру ол э, дұрыс емес яғни он жыл бойы тек қана бір нәрсемен айналысу яғни сіз жылдан жылға бір жаңа өнімдер қосуыңыз керек жаңа бағыттар ашуыңыз керек яғни оған белгілі бір ә, мидың былайша айтқан кезде белгілі бір бөлігін босату керек яғни сол үшін ол бізде ғылым да яғни рнд дейді research and development деген оған әрбір компаниялар жеке жеке компаниялар шетелде практика бар яғни олар ақша бөледі өте көп көлемде Э, оған мемлекеттер көп э, ақша бөледі э, ол қазіргі соңғы кездері үлкен дамыған мемлекеттерде жапония ақш барлығы бір үш пайыздай жалпы ішкі ал бізде ол шамамен бір екі пайызды құрайды бір де сегіз мхм бізде енді экономика бір жақсы деңгейде даму үшін бұл мемлекет экономикаға болу керек деген ұғым айтылады ғой мхм осыған байланысты ұлттық банк кезең кезеңімен жаңағы мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландырудан кететіндігін айтып жатыр мысалы екі мың жиырма бесінші жылға дейін деген сияқты ә, негізі мынау халықаралық зерттеулерге сүйенсек те ә, ресми алып тастағанда қазақстан бір жүз пайыз араласатын ел саналады екен негізі мемлекет экономикаға өзі басқарады өзі қояды өзі шешім шығарады килікпейтін жерде килігеді деген сияқты ондай әрекеттер жоқ емес бар қашан қазақстан ә, нарығы сұраныс пен ұсыныстың нәтижесінде дамуға келеді қанша уақыт керек болған не нәрсе қандай бір реформа жасалу керек па иә. ә, жалпы енді негізі оған ә, қашан деген сұраққа ә, жауап беру үшін өзгерістердің басталуынан ә, шығару керек та мысалы егер бізде өзгерістер бес жылдан кейін басталса ол он жыл кетуі мүмкін бүгін басталса ол алдағы бес жылда орын алуы мүмкін яғни ә, бізде қазіргі кезде негізі халықтың арасында көпшілік ел жылда елу жылда ел жаңа деген сияқты мысалы жақында ыыы э, екінші президент сонша отыз жылдан кейін бірінші көрген яғни ол кісіде ыыы э, қазіргі кезде халықтың арасында сенім бар бір үміт бар яғни осы кісі бір өзгерістер алып келеді деген сияқты мен де өзім жеке өзім ол кісіге сенемін ыыы э, яғни ол кісінің президенттігі кезінде бәлкім бір ыыы вау эффекттер болмауы мүмкін бірақ ол кісі ііі сол вау эффекттердің ііі несін фундаментін қалып кетсе иә, иә. соның қалып кеткен өзі жеткілікті мысалы ол қазіргі кезде неге біз ескі адамдармен жаңа қазақстан құруға тырысып жатырмыз деген мәселеде оның барлығы осы ә, белгілі бір уақыттың ішінде бізде мамандардың жоқтығы яғни ә, бір уақытта мынандай бір волшебный бір сиқырлы таяқша жоқ та барлығын өзгеретін оның бәрін істейтін адамдар оның барлығын істейтін сіз бен біз деген сияқты ғой барлығы атсалысу керек яғни осы тұрғыдан алған кезде қазіргі ііі президенттің мысалы тоқаев мырзаның негізгі ә, істеп кететін үлкен бір үлесі ол жақсы мамандарды даярлай алу оларға мүмкіндіктерді ашу ә, яғни барлығына бір тең ә, деңгейде нелер ұсыну ә, мүмкіндіктер ұсыну және де ә, осы өзгерістердің басын бастап кету ғой яғни олар басталса әрине бізде жаңағыдай мемлекеттің экономикадағы үлесі азаяды яғни ол жүз пайыз жоқ деген нәрсе мен өзім білмейді екенмін әлемдік тәжірибеде себебі экономикалық теорияның дамуына келетін болсақ басында ыыы э, ә, яғни солай болған ә, жаңағыдай лайзес фейр дейді яғни барлығы мемлекет мүлдем араласпау керек нарық өзін өзі реттеу керек бірақ осы ең соңғы қазіргі кезде қолданатын кейнсиандық теория дейді яғни ол бойынша мемлекет керек кезде араласып жаңағыдай неде жасап тұру керек өзінің араласатын жерлер болады иә мемлекет иә өзінің араласатын жерлері болады бірақ ол андай емес та полностью кіріп кету деген сияқты өзінің функциялары бар соны орындау керек ә, араласатын жерде араласу керек а бізде мысалы қазір ә, баға өсіп бара жатыр инфляция өсіп бара жатыр ондай кезде үкімет қайда қарап отыр неге әкімдіктер жұмыс істемейді деген нәрсенің айтылуы заңды ма негізі ә, әрине заңды себебі Э, үкіметтің э, мысалы э, мынандай нәрсе осы уақытқа дейін егер бағдарламаларды қарайтын болсаңыз мысалы үкіметке осындай осындай тапсырмалар берілді ол ыыы ауыл шаруашылығын дамыту ол жаңағыдай гпфир деген бізде болды ғой үдемелі индустриалды даму деген яғни сол программалардың барлығының дұрыс нәтиже бермеуі ол тікелей үкімет жауапты болған мхм яғни оны артын қаза беруге болады бірақ нақты түрде Э, мынандай нәрсемен жұмыс э, жасау керек та бір адамға міндеттер жүктелу керек ол соған жауапкершілік алу керек сол жүктеген міндеттер бойынша одан сұралу керек яғни бізде ондай орган кім э, үкімет яғни ол осы уақытқа дейін эффективті эффективті емес жұмыс жасағанын көреміз да яғни сол тұрғыдан алғанда екінші бізде антимонополиялық ұйымдар яғни бағаны реттеуге байланысты яғни ол жерде көптеген ә, нюанстар бар мысалы коррупция бар әртүрлі осы соңғы кездері бізде енді беттері ашылып жатыр ғой мысалы і коррупциялық нелердің і схемалар мысалы ол тот же самый сол утилизборға байланысты ә, басқа да осындай осындай үлкен көлемде жаңағы мемлекеттік қаржыны жымқырды деген адамдар ұсталып жатыр да яғни соның барлығын қадағалайтын әрине ол қарапайым адам емес тиісті органдар бар сол себепті белгілі бір тұрғыда ол заңды екіншіден қарапайым халық салық төлеп отыр мемлекетке яғни сәйкесінше мемлекеттік органдардан сапалы бір қызмет талап етуге иә құқылар бар қазір бізге евразиялық экономикалық одақтан шығу керек деген халық тарапынан айтылады бір өкпе болсын мейлі бір өтініш па әлде тіпті кейбіреулер талап қояды иә. шығу керек па бізге қазір мынандай нәрсе <clears throat> шыға аламыз ба егер иә. шығайық деген күннің өзінде бізде қазір ә, негізі осы уақытқа дейін ол тиімсіз болып келді жаңағы экономикалық одақ бірақ ііі э, мынандай нәрсе да неге тиімсіз болып келді соған жауап иә біріншіден ол біздің мемлекетті біздің экономикамызды импортқа тәуелді бір экономика қылып өсірді осы уақытқа дейін ол қалай мысалы сіздің і э, көршіңіз бар баласы бұзық ә, жаңағыдай зиян әдеттері бар темекі шегеді басқа қылады сіздің балаңызды қасына ертіп алады да сол нәрселерді ііі былайша айтқан кезде сіздің балаңыз дамымайды тек қана ананың иә еріп жүре береді ііі сондай не нәрсемен келдік та мысалы біз өзіміз ештеңе өндірмейміз өзінің і мнениясы жоқ дейді ғой мысалы өзінің ұсынатын бір тауар жоқ экономикада тек қана ол жақтан алған тауарды тұтына береміз тұтына береміз осындай нәрсеге келдік ол жаңағыдай көрініс тапты бізде азық түлік шаруашылығында азық түлік ә, несінде біз өзімізді қамтамасыз ете алмаймыз отыз бес пайыз ғана ол көрініс тапты біздің ә, автопромның көп бөлігі ресейлік ә, нелер ә, автомашиналар және де олардың жылдары андай орысша сөз бар ғой оставляет желать лучшего деген сияқты сондай нәрсе да бірақ енді қазіргі кезде неге ііі э, мысалы бізге ашу жиналды осылардан бастап мысалы халықтың өте орынды ол шайх деген бірақ екінші дәл қазіргі ситуация қалай да дәл, қазіргі ситуация ресейдің рыногы көптеген і э, шетелдік брендтерден көптеген шетелдік і э, ол жаққа келіп жатқан тауарлардан қол үзіп қалды яғни осы кезде Э, біздің одақта болуымыз біз тек қана бір транзиттік ә, потенциалды дамыту арқылы яғни біз э, бізден ала алады олар иә. джектен ала алмаса да ә, бізден ала алады яғни біз ортада бір делдалдық қызметті көрсету арқылы ә, бір пайда табуға болады негізі біздің экономика қазір бес елдің ішіндегі бірінші болып шыға келді ғой иә yeah. жалпы жаңағы халықаралық рейтинг агенттіктерін бағалау бойынша да mm -hmm. ә, сол жағынан иә yeah. соны соны бір пайдаланатын кез келіп тұрған соны пайдаланатын кез келіп тұр яғни ә, бұл тек қана ә, жаңағыдай уақытша ғана нәрсе болуы мүмкін да яғни осы санкциялар қалайша қалайша ол ресей өзінің қарым қатынасын жаңағыдай басқа елдермен дұрыстайды сол кезде бұл нәрсе өзінің актуалдылығын жоғалтуы мүмкін бірақ ә, жалпылама айтқан кезде негізі ол бізге керек емес одақ еді бұл мүшеге түсу ә, одаққа кіру бізге қажет емес еді бірақ дәл қазіргі уақытта сондай бір мүмкіндіктер бар соны қарастыру керек яғни нақты шығу керек деген осыған дейін ә, менің позициям нақты шығу керек болса қазір бір терең бір анализдер жасап көру керек яғни бізге бір пайда табатын мүмкіндіктер болса неге ол нәрсені пайдаланамыз да себебі осы уақытқа дейін сол жерде болып біз бір еңбегіміз сіңді да ол иә, иә оның үстіне бізде қазір ресей елінен қазақстанға қарай үлкен бір миграциялық процесс жүріп жатыр ғой оны мысалға соңғы бір екі айдың көлемінде мыңға жуық жеке және заңды тұлғалардың шоттары ашылған банктерден осының өзі ақ айғақтайды да олардың өте үлкен қарқынмен келіп жатқандығын қарапайым азаматтар да көріп жатырмыз дейді банктерде Ә, центрда деген сияқты иә бұл да бұл қазақстанның ә, пайдаланып қалатын мүмкіндігі ретінде қарастыра аламыз ба бұл нәрсені ә, бұл нәрсені егер мынандай нәрсе негізі экономикада ә, көп жерде айтамын мен ең көп мультипликативті әсер беретін ол адамдар мхм яғни бір адам себебі ол адам ә, бір уақытта ол тұтынушы ол бір уақытта бәлкім кәсіпкер болады, ол бір уақытта осы ә, ең негізгі агент осы болады яғни олардың келуі егер олардың төлем қабілеттілігі жақсы болса біз үшін ә, біздің экономикаға жаңа тұтынушылардың келуі сәйкесінше ә, біздің шағын орта бизнестің ә, несі табысы ұлғаяды иә yeah. өйткені ә, артып бір жүз адамға мың адамға олар өзінің тауарын ұсына алады mm -hmm. ә, ол бірінші нәрсе екінші нәрсе ә, егер ә, олар ә, жаңағыдай біздің келіп еңбек нарығына келіп конкуренция жасайды да бұл нәрсені бір қысқа мерзім уақытында Э, тиімсіз болып көрінуі мүмкін бірақ ұзақ мерзімде бұл да өзінің оң әсерін бере алады неге себебі ол ә, жаңағыдай еңбек нарығындағы э, адамдардың біліктілігінің артуына алып келеді да соңында яғни конкуренцияға түсіп ол ә, бір күн болмаса екінші күні жаңағыдай ертеден келген иваннан жақсырақ білім алуға жақсырақ қабілетін шыңдауға тырысатыны анық та иә және де үшінші нәрсе бар егер олар андай мысалы қазақстанда табыс тауып тапқан ақшасын шетелге жіберетін болса ресейге өзінің үйіне жіберетін болса онда ә, э, олардан бізге ә, э, пайдасынан зияны көбірек деуге болады себебі э, бізден сыртқа қарай жаңағыдай ә, капиталдың ағыны кетіп жатыр да ал ә, жаңағы экономист осы экономикалық теорияның бастапқы нелері меркантилистердің несі бойынша теориясы бойынша елді сырттан ішке келетін ақша ғана байытады дейді яғни ә, осындай нәрсе олардың келуінің көлеміне қарай олардың келуінің құрамына қарай мысалы олардың ішінде ә, естіп жатырмыз жаңағыдай кәсіпкерлер де бар деген сияқты олар осында келіп кәсіп ашып ә, осында келіп жаңағыдай біздің халықты жұмыспен қамтитын болса ә, бізге өзінің салығын төлейтін болса неге жоқ мхм енді тағы бір маңызды мәселе бұл ұлттық қордан трансферттерін жасау мәселесі ә, биыл төрт бүтін оннан алты триллион теңге алу жоспарланған республикалық бюджет тапшылығын жабу үшін соның бір бүтін оннан екі триллион алынған қазірге дейін енді жылдың соңына дейін қалғаны міндетті түрде алынады иә ол ыыы осымен үшінші жыл қатарынан ұлттық қордан алған қаражат көлемі төрт жарым триллионнан артық болып келе жатыр екен бұл енді ұлттық қор бітпейтін нәрсе емес қой ол оның үстіне біз оны келешек ұрпаққа деп ііі қалыптастырғанбыз әу баста ә, жалпы осы ұлттық қордан қаражат алып әлеуметтік жәрдемақыны басқа да бюджет шығыстарын жауып берудің соңы не нәрсеге әкеліп соғады бізде ең алдымен ондай нәрсе жасау үшін мамандар керек та яғни адами капиталды дамыту керек ол ол да жаңағыдай бір күнде болатын нәрсе емес бірақ уақыт талап етеді ал ұлттық банк жаңағы қордан бөлініп жатқан трансферттерге келетін болсақ ол қазіргі кезде мысалы барлығы ііі таңда мысалы доллардың құны барлығы күткен еді бір жеті жүз болады деп бірақ иә төрт жүз отыз төрт жүз қайтадан күшейіп алды иә оның барлығы ұлттық қордан бөлінген ііі жаңағы трансферттердің күшімен олар былайша айтқан кезде интервенцияның рөлін атқарып отыр яғни біздің ұлттық қорда доллармен сақталған болса ол долларды экономикаға жіберу үшін теңгеге алмастыру керек сәйкесінше доллардың біздегі ііі жаңағыдай көлемі көп сәйкесінше көп тауарға ә, баға аз болады да әрқашан ал егер товар тапшы болған сайын оған баға жоғары болады иә э, осындай нәрсе ә, қазіргі кездегі не отырған ол қысқа мерзімде негізі ақталатын еді ә, бір белгілі бір шоктарды ұстау үшін мысалы сізге ә, қарапайым тұрда мысалы халық ретінде Э, жаттыңыз ертесіне тұрсаңыз мысалы төрт жүз рет э, ертесіне тұрсаңыз жеті жүз болып кетсе сіз паникаға түсесіз да дәл сол сияқты бүкіл халық паникаға түсіп өзіміз кеше ғана ыыы э, жаңағы қаңтар оқиғасынан шыққаннан кейін екінші паника бізге керек емес яғни осындай мақсатта ә, трансферттер ә, жасау жаңағы ұлттық қордан осындай мақсатта интервенция жасау ұлттық банк тарапынан олар ақталады бірақ ә, ол жаңағыдай емес та оны әдетке айналдырмау керек иә оны жылдың соңына дейін жасамауымыз керек керісінше біздің <laughs> мақсат сол ұлттық қордағы қаражат көлемін да негізі бірақ біз қазіргі кезде соған тура қарама қарсы нәрсе жасап жатырмыз белгілі бір мәселелер ол ақталды бірақ тағы да оны жаңағыдай әдетке айналдыра берсек ол бір зиян әдетке айналады да соңында қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы хабарлапты да ә, қазір ұлттық қордағы жаңағы активтердің жалпы ішкі өнімге қатынасы қырықтан отыз төрт пайызға төмендеді негізі жаңағы ә, азайтылмау тиіс қалдық көлемі отыз иә. пайыз екен ғой иә критический да иә ең шекті мөлшері демек соған таяп қалған ба бұл сонда отыз төртке дейін төмендеді деген қалай түсіну болады иә демек әрине бізде толып жатқан жоқ керісінше кетіп жатыр яғни егер осылай жалғаса беретін болса ол сол ыыы шектік деңгейге міндетті түрде жетеді да бізге қазіргі кезде мысалы мұнайдың бағасы жақсы қазақстан үшін өте қолайлы осы кезеңді пайдаланып неге керісінше біз сол ұлттық қорымызды көбейтіп алмасқа бірақ енді оған ыыы қазіргі кезде жаңағыдай Э, санкцияның э, әсерлері басқа да әсерлер болып жатыр яғни ә, бірақ сол нәрсе бойынша жұмыс жасалу керек жалпы ол ұзақ мерзімді талап етеді ұзақ мерзімді талап етеді дегенде бұл нәрсені кейінге қалдыра беруге болмайды ә, енді бір сұрақ бұл сәл ә, мына банк секторына қатысты бұл да біздің ішкі экономикаға әсері бар нәрсе ғой ресейлік еншес банктердің сатыла бастауы ә, альфа банк сатылып кетті иә. банк центр кредитке енді ә, э, втб мен сберденде ә, э, сатылымға қойылғанда хабарланды э, жақын арада олар да өз акционерлерін ауыстырады деген сөз яғни жалпы әсіресе осының ішінде сбер үздік үштікте түспейтін күшті банк еді біздің отандық нарықтағы жаңағы жеке тұлға болса жеке тұлғаны заңды тұлға болса заңды тұлғаны қаржыландыра алатын жаңағы бизнеске күшті жаңағы нелер несиелеу қарқынды несиелеу беретін енді осы бұл Э, ішкі экономикамызға э, бір тенденцияларға әсерін тигізе ма олардан кетуі әлде ә, ресейлік еншілес банктердің орнын басқа бір өзіміздің банктер немесе басқа бір технологиясы жоғары шетелдік банктер басқан дұрыс па э, негізі ә, альфа банк пен сбербанк болатын болса негізі олар ә, біздің нарықта сіз айтпақшы жаңағыдай бір күшті бір игроктардың бірі болады ғой мысалы альфа банк э, цифровизация жағынан ә, бір жақсы бір үлгілер көрсетті десе болады э, олардың сатылуы ііі мынандай олар жаңағыдай өзінің кредиттік портфелі бар жаңағы депозиттік портфелі бар яғни барлығы толығымен ііі жаңағы біздің банк центр кредиттің мысалы несіне өтеді құзырына өтеді бұл жерден біз мынандай да банктің саны азайғанмен ііі оның құрамы азайған жоқ яғни сол кредит алған адамдардың кредиті сол ол жерге салым салған салымшылардың да үлесі тура сол қалпында бәлкім олар сатылады дегеннен кейін көбісі алып басқа банктерге ауыстырған болуы мүмкін бірақ ә, соңғы мән өзгерді деп айта алмаймыз иә. иә бізге қайта жақсы банктердің азайғаны нарықта банктер аз болған жақсы болған иә жақсы бізде бұрын қанша мысалы қырықтай банк бар еді ол жылдан жылға азайып келе жатыр ол тенденция банктер азайған сайын олардың сапасы артады яғни э, қазіргі кезде бір жиырма сегіз отыз шамасында ыыы э, ғана бар шығар екінші деңгейлі банктер мхм яғни ол э, бір барлық жаңағыдай капиталдың бір белгілі бір көп жаққа шашылған емес мысалы мықты мықты банктерде шоғырланғаны жақсы нәрсе э, одан кейін бізде тағы бір айтылатын пікір бұл кейбір депутаттар айтты мысалға мұрат бақтиярұлы айтқан кезінде басқа да э, тұлғалар айтқан көп функционалды мемлекеттік толыққанды банк құруымыз керек деген сияқты агробанк мысалындағы мысалы ауыл шаруашылығы несиелеуге арналған фермерлерге ә, жылдық төрт пайызбен деген сияқты несие беретін деп олар айтады қазір мысалға көбі күшті қызмет көрсетеді деп сберден альфадан втбдан не алған ә, несие алған енді үш триллионға үш триллион теңгеге жуық ақша қазақстандықтардың бұғатталып жатыр қазір олардың шотында біз осындай қиындықпен бетпе бет келмеуші едік егер агробанк құрғанымызда деп өзімізге иә ал кейбіреулер айтады бізге әзірге агробанк керек емес ол бәйтерек холдингі бар мысалға өзінің еншілес компаниялары арқылы қаржыландыратын иә. деп айтылады бірақ бәйтерекке сенейін десе бізде квази мемлекеттік секторға деген үлкен бір күмән бар олардың қызметіне олардың ашықтығына қатысты иә қалай ойлайсыз бізге агробанк салалық банк жалпы керек па ә, негізі бізде ә, салалық жаңағы қаржыландырумен айналысатын ә, ұйымдар болған бұған дейін ә, жаңағыдай үйдің ә, ауыл шаруашылығына қатысты қазір есіме түспей тұр бірақ негізі ә, ол нәрсе мынандай нәрсе ғой жұмыс жасаса әрине керек ә, бізде екінші бір басты проблема бар ол жасалған бағдарламалардың барлығы өзінің тиісті аудиториясына жете бермейді ә, тура сондай бізде ә, осы уақытқа дейін ә, жаңағы ауыл шаруашылығына 10 миллиард доллардан көп ә, ақша жұмсалған мемлекет тарапынан бірақ ә, әлі де ол салада бізде бір өсім жоқ ә, сол сияқты бізде ә, салалық банктер керек э, ол жаңағыдай ауыл шаруашылығына керек мысалы ә, белгілі бір нақты салаға маманданған банктер ол әлемдік тәжірибеде қолданылады ол осы көршілес қытай мемлекетінде еуропа мемлекеттерінде бар ә, бірақ ә, сайып келгендегі жаңағы нәрсе ғой ә, ол өзінің ісін қаншалықты атқара алады деген нәрсе иә қаншалықты тиімді жұмыс механизмі ол жерде жасалады иә, иә. Э, енді теңге бағамына қатысты бір сұрақ болсын бізде э, жазға қарай э, қайтадан теңге өте қатты құлдырауға ұшырауы мүмкін деп айтылып жатыр қазіргісі ол уақытша құбылыс деген сияқты мысалға рубль де қазір күшті болып тұр ғой долларға қатынасы бірақ олар ішкі факторлардың әсерінде әзірге ұстап тұр деп айтылады ал шын мәнінде мынау россия орталық банкінің активтері ол бұғатталып жатыр шет мемлекеттерде ә, біздің де жағдайымыз ә, қазір қандай жалпы теңге нығаяды деп күтеміз ба Э, жаздың ортасы күздің басына қарай яғни негізі э, мынандай нәрсе қазіргі кезде біз э, өте егер бір логический тізбекпен қарайтын болсақ ә, теңгенің күшейіп тұруы мысалы доллар қазір төрт жүз отыз сегіз сол сол шамада иә. ол өте бір қызық нәрсе оған екі түрлі нәрсе әсер етуде мысалы қазіргі кезде біздің ұлттық банк ыыы интервенция жасап жатыр біз ұлттық қордан трансферт те жасап жатырмық жаңағыдай бұл бір екінші ә, дәл сондай біздің ә, теңгеміз өте қатты тәуелді рубль яғни ресейдің э, ұлттық банкі жаңағы орталық центробанк дейді олар да үлкен көлемдерде интервенция жасап жатыр яғни барынша екі жақта ә, теңгелерін ұстап тұруға ақшаны аялатқан жоқ десе болады бұл бірінші фактор не үшін қазіргі кезде күшті болып тұрғанда екіншіден бұған мысалы теңгеге тағы да бір екінші әсер ететін нәрсе ол ә, мұнайдың бағасы мұнайдың бағасы екі елге де қолайлы қазіргі кезде ә, сол фактор бар ә, бірақ ә, үшінші фактор ол ә, доллар индекс дейді яғни доллардың несі ә, күші қуаттылығы ғой былайша айтқан ол керісінше доллар қазіргі кезде базалық ставканы көтерді сәйкесінше ол күшею керек ә, және де екінші біздің ұлттық экономикамыздың қуаттылығы біздің ұлттық валютаға тікелей әсер етеді яғни біздің өте бір ә, нашар ә, жағдайда осыларды алып келіп қараған кезде қазіргі кездегі ә, курс бағамы ол ә, не сіз айтпақшы уақытша алдамшы сияқты иә алдамшы менің егер болжам бойынша негізі күзге қарай жаңағыдай құлдырау болады деген күтім бар ол ол кезде әрине бір мемлекет тарапынан тағы да жаңағыдай қолмен ұстайды себебі екінші бір паника екінші бір шок керек емес бірақ ол оның да бір шегі бар ғой мысалы ол оған дейін бір төрт жүз отыз төрт елу шамасында ұстай алмайды ол шамамен жаңағыдай бес жүзден асуы мүмкін жылдың аяғына қарай бізде енді түптің түбінде бұл теңгені де нығайту үшін азаматтардың өмір сүру сапасын да жақсарта алу үшін өндірістік экономикаға қарай қадам басу керек екендігі белгілі иә ә, қазіргі жағдайдан ауысып шикізаттық ә, экспорттан тәуелділіктен арылу өндірістік экономикалық ел болу үшін ә, бір ә, адами капиталдар жақсы дамыған мемлекет болу үшін қандай бір жаңа экономикалық саясат керек бізге нақты қандай қадамдарға барған дұрыс мемлекет тарапынан негізі ә, бағдарламалардың атаулары өте ә, жақсы тартымды өте тартымды иә бізде мынандай нәрсе бар локализация деген дүние соңғы кездері айтылып жүр бұған дейін импорт алмастыру деген нәрсе болды локализация қазіргі кезде яғни оны іске асыру керек ол қалай мысалы біз ыыы автопромның мысалына қарайтын болсақ біз толықтай тоқсан бес пайыз сырттан дайын запчастьлерді дайын бөлшектерді алып келеміз өзімізде құрастырамыз және сатамыз яғни бізде істелінетін нәрсе ол жаңағыдай сварка дейді сондай нәрселер және де жаңағыдай болттарды бұрау осы тұрғыдан алғанда егер біз жаңағыдай терең ііі зерттеулер жүргізетін болсақ терең анализ жүргізетін болсақ мысалы бізде бәлкім оның бір ручкасын жаңағыдай есіктегі ручканы шығару бізде тиімді шығар мхм ә, бізде бәлкім мұнда тұрған айнасын шығару тиімді шығар яғни әрбір детальды барлығын бірдей алу қажет емес мысалы бір анализ жасап белгілі бір ә, позицияларды анықтап ол тек қана автопромға емес барлық иә белгілі бір детальдарды қазақстанда жасап шығару бәлкім қытайда тіпті қытайдың өзінен арзан түсуі мүмкін э, ол ә, қытай болмаса ресейден арзан түсуі мүмкін яғни сондай бір эффективті ә, бізде өндірген эффективті нәрселер бар соларды өндірісін қазақстанда дамыту яғни бара бара жаңағыдай локализациялана береді ол егер компьютерлік ноутбуктар болатын болса оның бір пернелерін бізде шығару тиімді шығар оның жаңағыдай бір ішіндегі материнский плата дейді сол бір тақташаларды шығару бізде тиімді шығар яғни сырттан дайын өнімді алып келу әрине оңай былай жалпылама өзінің құнын санаған кезде көп разница болмауы мүмкін бірақ практика көрсетіп отыр біз өзімізде шығаруды үйренуіміз керек ертелі кеш ол бірінші жаңағыдай зерттеулер жүргізіп мысалы қазір төрт жүз қырық төрт бір инвестициялық жоба әзірленді осы иә. үкімет тарапынан деген нәрсе айтылып жатыр бірақ ол айналып келіп сол баяғы нәрсеге келіп тірелуі мүмкін оған ашықтық керек яғни детальда көру керек не қандай жобалар қандай салаларда не өнеркәсіп ашылайын деп қалай болып жатыр деген сияқты олардың бұл жерде мені не қылатыны мысалы жақсы нәрселер олар бірақ осындай қысқа уақыттың ішінде оларды шығарып бере салуы ол ол жерде бір терең анализдің болмағандығын көрсетеді да маған сол нәрсені айтады сол себепті сәл ол нәрсеге сенімсіздікпен қараймын ал егер ол нәрсені осы уақытқа дейін зерттеліп жасалып бір нақты бір төрт жүз емес бір қырық шығарса бірақ ә, соның бір отыз пайызы жүзеге асатын болса мысалы он бес жиырма пайыз жиырма жобадай оның өзі бізге ә, нәтижені яғни нәтижеге жұмыс істеу керек ол бірінші екінші нәрсе ә, ол ә, жаңағыдай айтпаса да түсінікті оның барлығын жасайтын мамандар керек ә, жаңағыдай адами капиталдың потенциалы жоғары ғой ол білімге ә, білімнің сапасына ә, біздегі медицинаға медицина қызметтердің сапасына көңіл бөлу керек ә, түптеп келген кезде ә, бізде мысалы өндірісті ашудың ә, қазақстанда негізі тиімсіз деп айтылады жалпылама мен онымен келісемін бізде нарық аз біз жаңағыдай әртүрлі транспорттың құны өте жоғары алыс орналасқанбыз ел жеріміз де кең ә, бір жерден екінші жерге бару үшін сәйкесінше одан соң теңізден біз тағы да қымбат бірақ ііі бізде демек ііі жаңағыдай тасымалдауы тасымалдауға қажет етпейтін нәрселерде көңіл бөлу керек ол креативті экономика деп айтып жатыр яғни осы салаларда нақты нақты жобалар жасап шығаратын болса иә иә одан соң бір егер мынандай нәрсе бар да сізде елімізде бір жаңа тауар шығаратын болса жаңа бір өнім шығаратын болса бір жаңа бір ашылулар болатын болса ол қанша жерден транспортировкасы қымбат болсын қанша жерден басқа болсын оны сатып алуға дайын адамдар табылады айналып келген кезде сол ғылымның дамуына әкеліп тіреледі иә, адами капитал ғылым бізде жаңағы өндірісті ашу қиын дегеннен шығады оның үстіне инвестициялық тұрғыдан бір тартымсыздықтар бар ол жаңағы әділ соттың жоқтығы қазақстанда иә инвесторлар өз құқығын қорғай ала ма жоқ па деген нәрсе күмәнданады оның үстіне жаңағы коррупция иә. инвестор бір облысқа барса ол облыстың басшылығы одан бір ақша дәметіп отырады бір өзінің жаңағы несін алып үлесін алып қалайын деп бұндай нәрселер ол ә, жаңағыдай бір демократиялық қоғамға бейімделген ашықтыққа бейімделген инвесторларды шошытатын нәрсе ғой шындап келгенде осы тұрғыда алғанда да біз ақсап жатқан сияқтымыз өте өте ақсап жатырмыз ә, мысалы қазіргі пандемияның ой пандемия деп ғой мынау санкциялардың несінен кейбір өзінің зауыттарын ресейде салған ә, компаниялар бәлкім қазақстанда салуға ынталы болуы мүмкін де ә, сол мысалы шина өндірісі ә, зауыттар көпшілігі ресейде салды яғни әрине түсінікті бір жағынан жаңағыдай нарық үлкен басқа басқа ол жақта ресейдің өзінің заводтары бар яғни ііі инфраструктура белгілі тарапта жақсырақ бірақ қазіргі жағдайды пайдаланып бәлкім олар осы жерге салғысы келетін болса сіз айтпақшы жаңағыдай біздегі коррупция жаңағыдай жергілікті әкімдердің біраз яғни осылардың барлығы дұрыс жұмыс жасаса бізде ә, сол шетелдік компаниялар ашылу ықтималы иә. жоғары ол Э, біздің экономикамызға құйылып жатқан инвестиция ол бізге э, жаңадан ашылып жатқан жаңа жұмыс орындары біздің сыртқа э, қосымша құнмен шығаратын экспорттық тауарларды түптеп келген кезде бізде осы жақында осы бір апта бұрын ә, смайлов әлихан үкімет басшысы айтты жүз осы екі мың жиырма бесінші жылға дейін ау деймін жүз он алты мың жұмыс орнын ашамыз деп жүз он алты мың деген цифрдың өзі өте ауқымды нәрсе ғой ол он мың емес жиырма мың емес жүз мыңнан астам жұмыс бар мхм бірақ ол қандай жұмыс орны болады қай саладағы нәрселер болады ол жағы баса айтылмаған иә содан кейін бізде бизнестің жол картасы жаңағы шағын және орта бизнесті қаржыландыруға байланысты неше түрлі бағдарламалар бар иә кредит кредиттейтін субсидия беретін бірақ біздің елімізде бір мынау тіс пастасын шығарыпты немесе бір мынау тәрелке шығарыпты айна шығарыпты деген нәрсені ешқашан естімейсің бізде бізден бірде екілі киім тігетін ііі фабрика цехтар бар бірақ олар жаңағы мемлекеттік тапсырысқа жатып алған барлығы мхм соның есебінен күн көреді жаңағы полицияға өрт сөндірушіге дәрігерге халат иә. тігеді деген сияқты болды өзінің жаңағы үлесін жылдық табысын түсіріп отырса сонымен шектеледі мхм біз мынау астананың шетіндегі арнайы экономикалық аймаққа барған кезімізде ііі аты дардай арнайы экономикалық аймақ деп кезінде ашқан мысалы астанада осының бір екеуі болу керек бірақ барлығында сол киім тігетін жердегілер тек госзаказды орындайды Э, сондай бір жеке өзіңе табыс табатын жеке аудитория іздейтін клиент іздейтін бір э, нәрселер ашылып ашылды деген ешқашан естімейсіз ал бұл жүз он алты мың жұмыс орны қандай жұмыс орны ол да түсініксіз бір прозрачность дейді ғой сондай нәрсе жоқ бізде иә барлығы бір күмәнді дүдамал күйде қала береді бұндай э, жағдайда бұл экономиканы өрлету аса бір қиынға соғатын нәрсе сияқты иә жаңағы мемлекеттің қатысын азайту мысалы Э, осы тұрғыдан да болған дұрыс сияқты мысалы сіз айтып отырсыз олар э, мысалы күнін жаңағыдай мемлекеттік тапсырыстарды орындаумен көріп отырған э, жаңағыдай тігін цехтары өте көп иә ол дегеніміз бір экономикаға қосымша құн қосып жатқан жоқ ол тек қана белгілі бір адамдарды әрине жұмыспен қамтып жатыр оларды асырап жатыр бірақ жаңағыдай бізді елді дамытатын ол сырттан келетін қаражат ол сырттан біз қалай қаражат аламыз ол біз сыртқа өзіміздің тауарларымызды қызметтерімізді көрсету тауарларды сату немесе қызметтерді көрсету арқылы сол сол тұрғыдан алып қараған кезде мысалы айқын дәлелі оған осы соңғы он жылдық бір он бес э, екі мың бесінші жылдардан бері қарай қытайды алып қараса болады да олар өздерін экспортқа бейімдеуге бағытталған мемлекет ретінде э, алды көрсете алды иә олар барлық э, сырт, сыртқа не сатуға болады не экспорттай алады сол нәрселердің өндірістерін жасап арзан бағада мемлекет тарапынан түрлі қолдаулар бар мысалы олар сыртқа шығарған ііі э, жаңағыдай әрбір контейнерге мемлекет тарапынан бір ііі э, нелер бар субсидиялар бар сол сияқты олардың барлығы сыртқа сатуға ынталанды қазіргі кезде барсаңыз бұған дейін осыдан жиырма жыл алдын өте кедей тұратын қытай мемлекеті қазіргі кезде иә. байып шыға келді былайша кезде кәдімгідей халқы жақсы тұрады көп саяхаттайды мысалы осы бүкіл әлемнің қай еліне болмасаңыз қытайға жүреді саяхаттап яғни бізге де осы сияқты жаңағыдай экспорттық ыыы экспортқа бағытталған бағыттарды дамыту керек жақсы бізде енді бір қазақстанның бір кемшілігін айтайық жамандайық деген ой жоқ иә. бірақ жаңағы факт ол біздің экономикалық жағдайдың нашарлығы оны бір айналып өте алмаймыз оны жасырып қала алмаймыз сондықтан да айтылып отыр деп ойлаймын ә, оразбек бүгінгі уақыт бөліп сұхбат бергеніңе көп рахмет ә, әлде де айтылатын тақырыптар бар ә, біз енді барынша ең маңызды деген мәселелер төңірегінде пікір алмастық ә, ой бөлістік деп ойлаймын ә, жалпы қазақстанның экономикасы бұл ә, біздің билік басындағы азаматтардың экономикалық бір санасының өзгеруімен ә, э, бетбұрыстардың болуымен жүзеге асатын нәрсе көп бөлігі сол кісілерге байланысты сондықтан да тек жақсы жаңалықтар күтеміз сізге көп рахмет ә, қадірлі достар осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз аяғына жетті сіздерге көп рахмет біздің каналымызға келіңіздер ә, лайк басыңыздар бөлісіңіздер және комментарий қалдырыңыздар біздің тұрақты көрерменіміз болыңыздар сау болыңыздар